जम्मू कश्मीर में आखिरकार बड़ी कार्रवाई को अंजाम मिल ही रहा है पता चला कि रविवार के दिन देर रात को उमर और महबूबा को नजरबंद कर दिया गया इसके साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं मोबाइल इंटरनेट को भी ठप कर दिया गया है धारा एक लगा दी गई आज सुबह साढ़े नौ बजे पीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई जा रही है जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले से पूर्व राज्य में रविवार देर रात घटनाक्रम तेजी से बदल गया पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला महबूबा महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और एक लगा दी गई है वादी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं राज्य के सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच आपात बैठक बुलाई जिसमें पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर शामिल हुए अफसरों को संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन दिए गए हैं इधर उमर और महबूबा ने दावा किया है कि उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन एक समाचार एजेंसी के सूत्रों ने कहा है कि उमर और महबूबा को घर से नहीं निकलने के लिए कहा गया है कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और माकपा विधायक एम वाई तारीगामी ने भी दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है शाम तक शांत दिख रहे कश्मीर में देर रात अचानक प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई कुल मिलाकर कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए कोई बड़ा अहम फैसला वहां लिया जाएगा कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग के भी सभी जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं जिला उपायुक्त जम्मू सुषमा चौहान और उधमपुर के डीसी पीयूष संघल ने भी इसकी पुष्टि की है सोमवार को निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे धारा एक सौ यहाँ पर भी लागू कर दी गई है और कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई और राजौरी तथा पुंछ में सुरक्षा